En un futuro, cuando seas cajero bancario, seguramente verás productos bancarios, entre los cuales se destaca crédito de consumo, crédito hipotecario, cuenta vista y cuenta corriente. La cuenta corriente es un contrato entre un banco y una persona, que puede ser natural o jurídica, en el cual se define que un banco está obligado a cancelar las órdenes de pago que el titular de la cuenta le presenta a la institución. Como ya hemos dicho, la cuenta corriente es un producto bancario el cual tiene muchas ventajas. Cuando un cliente apertura un contrato de cuenta corriente con algún banco o alguna institución bancaria, el banco deberá exigir al menos tres requisitos básicos, como por ejemplo cédula de identidad, solvencia económica y estampar el pulgar derecho. Como la cuenta corriente es un producto financiero, entenderás que también tiene responsabilidades y obligaciones las partes que intervienen. Una de las responsabilidades más importantes es por parte del banco, donde informa que si un cliente da orden de no pago a un cheque determinado, el banco deberá limitarse a pagarlo. Esta orden tiene que ser escrita y dirigida al banco. Como ya hemos dicho anteriormente, la cuenta corriente está regida por cheques. El cheque es una orden de pago girada contra un banco, el cual el banco debe cancelar a su presentación el total o partes de los dineros adeudados. Aparecen cinco partícipes del cheque. Y el primero es el banco o el girado. Corresponde al banco al cual estamos presentando el cheque. Seguido está el girador, que es el titular de la cuenta. Luego está el beneficiario, que es la persona que se beneficia con el efectivo posible. Luego está el portador, que es la persona quien toma el cheque y lo lleva hasta el banco. Y por supuesto, el endosante, el endosante es la persona que transfiere el dominio a otra persona y le hace el encargo para que éste cobre el documento. Al momento de atender a un cliente, seguramente te enfrentarás a un cheque, el cual debes fijarte que esté bien emitido. Y veremos cuatro puntos importantes, que son la firma del girador, el lugar y fecha de giro, la cantidad en números y palabras y el beneficiario a quien va dirigido el documento. Dentro del cheque se distinguen cinco tipos de cheques. Vamos a ver primero el más simple de todos, que es el cheque al portador. El cheque al portador que te estás enfrentando a un cheque al portador. Luego viene el cheque a la orden o tachada, sabrás de inmediato que es un cheque a la orden. El cheque a la orden, como dice su nombre, está dirigido a una persona específica. Sin embargo, puede ser endosado mediante la firma de un tercero. Ahora, si tú te enfrentas a un cheque que tiene un cheque nominativo, el cual solo puede ser cobrado por la persona que indica el documento o en su defecto enviarlo como endoso en comisión de cobranza. El cuarto tipo de cheque es el cheque cruzado general o cheque cruzado normal y se va a diferenciar de los demás porque tiene dos líneas paralelas y transversales al cheque en la parte frontal del documento. Cuando tú observes este documento, entenderás que ese cheque solamente se puede depositar nunca llega a ser efectivo, específico. Seguramente te preguntas qué es un endoso. Bueno, déjame explicarte que un endoso significa traspasar el dominio de un documento. Existen dos tipos de endoso. Uno que transfiere el dominio y termina en efectivo y el otro que transfiere el dominio y no termina en efectivo. Dentro de este tipo de endoso se subdivide en dos tipos más de endoso, que son el endoso en blanco que solo se materializa con la firma atrás del documento y el endoso a la orden, el cual debe llevar el nombre de la persona que tú quieres que lo cobre. Luego también está el endoso que transfiere el dominio pero no termina en efectivo. Este tipo de endoso solo transfiere el dominio y significa que puede ser depositado solamente en comisión de cobranza. Ahora te voy a explicar una palabra que seguramente tú conoces, que se llama cancelar. Pero déjame decirte que cancelar significa pagar un documento por caja. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando un cliente presenta un documento a caja y te exige cancelarlo, tú debes pagarlo. Por eso, cancelar un cheque es aceptar mediante la firma haber recibido el total del valor del documento. El cliente. Cuando un cheque esté mal emitido, lo más probable es que salga protestado. El protesto de un cheque significa dejar por escrito un testimonio donde diga que el cheque presentado a un banco por caja o por canje no ha sido pagado por tal motivo. Dentro de estos motivos podemos distinguir falta de fondo, falta de firma, endoso mal hecho, falta firma giradora, entre otros. Cuando trabajes de cajero bancario encontrarás muchos productos bancarios.